não números, a galera está tentando imprimir a nossa felicidade em notas de dinheiro. norma, norma lembra muito número, lembra um, um termo de estatística, ah, norma né? lembra muito número, lembra um, um termo de estatística, né? Mas o ser humano ele vai muito além disso. Mas o ser humano ele vai muito além disso. Vai muito além disso. Eu acho que isso é uma coisa que está muito forte, até a colega ali está com um livro de ética, e eu estava lembrando agora que Paulo Freire ele fala de um dos grandes problemas da nossa sociedade que nossa ética é uma ética voltada à economia. Né? Os nossos comportamentos são todos pensados na economia, ainda há lucro, né? porque o único objetivo do capital é o lucro. O ser humano não importa, é só um meio de conseguir esse lucro para as pessoas que dominam o poder da sociedade. Né? E eu acho que isso está tá bem presente, mas realmente se nós da gente Acho que todo mundo é desenquadrado de certa maneira, né? Mas algumas pessoas se adaptam a essa imposição de uma maneira mais fácil do que outras. thank acho que o grande problema é quando isso é visto como algo ruim, sabe? Por exemplo, aqui na clínica tem gente que tem até vergonha de falar, né? Eu, eu faço questão de contar para os meus amigos, pelo menos para os mais próximos, que eu estou aqui. E eu acho bem interessante ver a reação de... No momento ficam impressionados, mas como assim? Na verdade, tipo, eu acho que elas são desenquadradas, porque a partir do momento que eu já enxergo como elas são em si, a grande maioria delas, elas são totalmente hipócrita e ignorante por várias formas. Cada vez quando eu encontro com uma delas, quando eu tô fazendo algo pela arte, quando eu tenho algo para me apresentar como um artista de rua, quero apresentar como minha forma de, da minha expressão. Só que eles, tipo, sempre nunca querem me ouvir, tipo, a maioria realmente, tipo, você tá ali se apresentando com toda a educação, a humildade, verdade, eu acho que a gente está aqui na clínica mais para a gente se aceitar. Mas o problema é você ou é a sociedade? Eu quero me aceitar, não, não em sociedade alguma, mas me aceitar como ser humano. Tem muita pressão no, no sistema, assim, principalmente eu trabalho numa, numa grande máquina de mentira que é o sistema educacional do Estado mentira em cima de mentira, contradição em cima de contradição, e, e eu como educador é óbvio que eu nunca vou, vou aceitar aquilo como verdadeiro. Mas como assim, né? Tá internado numa clínica, né? O que, que aconteceu, né? E, e na verdade não tem nada a ver isso, é muito preconceito, porque Aqui eu acho que é um dos lugares onde eu mais fui respeitado já em toda a minha vida. Justamente pelas pessoas assim não, não ter essa preocupação de, de ser enquadrado, né? Então acho que aqui as pessoas estão mais próximas de um estado natural do ser humano, sabe? Fora colégio, por exemplo, né? você joga mal, o pessoal não escolhe pro time, porque é essa coisa do capitalismo o tempo todo, né? Só o melhor, só aquele que lucra, né? Nesse caso são os pontos, né, para cada time. Só aquele que lucra mais que, que realmente é reconhecido, né? Mas não existe um respeito pelo outro, um respeito pela diferença, né? Um respeito que é o verdadeiro respeito pelo ser humano, seja ele o que for, né? a gente se sente melhor dentro daquele né? porque essa a, tal sociedade cobra uma, uma normalidade, é, se você produz, você é bom, se você não produz, você não é bom. que haja um equilíbrio entre essa normalidade falsa e essa sensação que a gente tem de depressão sobre isso que é imposto pra gente. Tem sempre um choque quando você fala que está internado numa clínica, justamente porque a gente não é ensinado a... A gente, a gente é ensinado a pensar nesses termos, mas ah, você é enquadrado, você é desenquadrado, sendo que o ser humano ele transcende isso, né? Quando ela vê no outro um desenquadrado que está aceitando que é desenquadrado, não sei, parece que dá um tilt no cérebro da pessoa, porque ela também é desenquadrada, mas ela se esqueceu disso, de alguma forma. Não, é tão custo, né? Porque é difícil você aceitar que você não, não é enquadrado, que você realmente não precisa se enquadrar, mas como ele disse, nessa busca do meio termo, né? Afinal de contas, a gente vive nessa sociedade, mas a não ser que você vá para uma caverna, uma coisa assim, É difícil você se isolar totalmente, né? Quando vai, no final, tudo que vai acontecer, vai tudo vai ser um resultado da ignorância de tudo, desde início, desde sempre, desde anos atrás, desde a evolução do mundo buscar esse meio termo. Tem que aprender a conviver com essa sociedade. Cadê? Né? Cada dia um aprendizado com essa sociedade para você não sair desse, desse desequilíbrio. E saber lidar também com o preconceito, que há bastante preconceito. que falta na nossa sociedade em geral é, é, é respeito. Né? Está sendo bem legal estar aqui na clínica, é, poder jogar vôlei com o pessoal. Né? A gente joga vôlei que a gente nem conta pontos, não tem regra. O importante é, é jogar, interagir, se divertir, tá fazendo algum exercício físico. Né? Chegou! mudando conforme, entendeu? Eu, eu vivo, resumindo, vivo a arte, entendeu? A arte de tudo que deriva até o tempo atual que vai mudar ainda, tudo. né? Você joga mal, o pessoal nem escolhe pro time, porque é essa coisa do capitalismo o tempo todo, né? Só o melhor, só aquele que lucra, né? Nesse caso o lucro são os bancos, né? Pro é é- capitalismo, é só aquele que lucra mais que, que realmente é reconhecido, né? Mas não existe um respeito. A arte, entendeu? Arte de pintura, arte de customização, arte de expressar a poesia e tudo que envolve <laughs> E ao mesmo tempo que é um dos poucos lugares na minha vida que eu sinto que eu, que eu sou respeitado, que as pessoas se respeitam. Então é, é bem contraditório, né? Quem está assistindo o vídeo talvez ache que eu sou maluco. Mas vale a pena a experiência, chega aí. Eu não quero ser um artista pop, eu não quero copiar, eu não quero ser nenhuma coisa que eu não sou, entendeu? Eu quero ser apenas eu mesmo. uma atenção. Eu sei que eu chamo atenção, eu sei que eu chamo atenção, mas eu não, não quero chamar atenção porque eu me visto pra mim mesmo. Eu tenho uma expressão da minha forma de eu me vestir por mim mesmo. O povo da TV tá gravando. Eu luto da mesma, da mesma forma contra a desigualdade, tá contra a repressão policial, é contra a tá repressão de várias formas contra o preconceito, a liberdade de expressão. É Muitas pessoas entendem porque o populismo se expressa numa questão assim, de ódio e ao mesmo tempo de disciplinar. É a questão, não é por simplesmente, ah, assim, poxa, a gente não é obrigado. a gente obrigado ao caos. A gente chega com, tipo, eu me ignoro. Ninguém é melhor que ninguém. Tipo, eu me ignoro. Só que